मैंने पहले भी कहा तालियां रोकते मैंने पहले भी कहा जब घर से निकला करो ना पड़ोसी की कुंडी खड़का कर निकला उसको कहकर निकला करो भाई मैं खाटू जा रहा हूं सिंगापुर जाते हैं तो खटका कर जाते हैं ना सिंगापुर जा दुनिया को जताना होता है कि मैं सिंगापुर जा रहा हूँ सारा वर्ल्ड जिसके चरणों में बैठा है उसके यहाँ पर जाते समय अगर दुनिया को खुद नहीं सकते सारा विश्व जिनके चरणों में पड़ा है trabalho, o There's you. गाए गाए आता पूरी रात में चाहे किसी भी समय आना खाटू आओ मैंने हमेशा कहा हर कीर्तन के अंदर में बाबा श्याम के दरबार में ग्यारह को आया करो खाटू आओ बाबा के मंदिर के दर्शन करो सबसे पहले कुछ मत किया करो मंदिर के दर्शन किया करो उस दिन के बाद कभी ये नहीं बोलोगे कि बाबा नए को देता है पुराने की तरफ थोड़ी देर से देता है हम पुराने हो जाते हैं ना तो हम एहसान भरा फरामोश से बजा कर क्या बात सही है और बाबा के दर्शन करने के बाद बाबा के दर्शन करने के बाद कहीं भी जाओ लेकिन पूरी रात में से हो गोविंद का साथ बैठो बैठो कहीं भी जाओ लेकिन पूरी रात में किसी भी एक समय मित्र मंडल में आकर बस नमस्कार करके चले जाया करो क्योंकि अब मित्र मंडल नहीं है इसीलिए हम से कह देते हैं हम नहीं समझते कि अभी मित्र मंडल की मंडल की खाली धरोहर है यह पूरे हिंदुस्तान के श्याम प्रेमियों की धरोहर है कह हाँ, दूंगा मंत्री साहब आपको भी कहता हूँ पूरी कमेटी को कहता हूँ मित्र मंडल ये गुमान में नहीं रहेगी उनकी धरोहर है ये हर श्याम प्रेमी की धरोहर है आपको नहीं पता कि इसकी एक एक रेलिंग पर कितने कितने आंसू टपकते हैं क्या बात ये आंसू जब शाम को कब्जे में कर सकते हैं तो मित्र मंडल को क्यों नहीं कर सकते खतरे के सहारे हम सारे यहाँ के हैं और ये श्याम मित्र मंडल हमारा है है ना आइए अगर आप में से कोई भी नहीं उठ कर जाए तो ये भजन सुनाऊंगा क्योंकि ये भजन ऐसा है कोई नहीं जाएगा अंतरात्मा को झचकोड़ देने वाला एक भी उठ गया वही बंद कर दूंगा लेकिन खाली फॉर्मेल इस भजन को गाना है बहुत दिन बाद आज गाऊंगा Passion Thank you. Quiero ir a la b a 吗？ तुझे लोग दीनानाथ नहीं कहेंगे बाबा कम से कम अपने नाम की नाच तो रख बाबा एशियन पेंट वाले को घर में बुलाओ ड्यूलक्स वाले को बुलाओ आपने पूरा फ्लैट पेंट करने के लिए दिया उसने कर दिया चार गुना पैसा लेते लेकिन छत पर कहीं अगर किसी दीवार पर अगर कोई थोड़ा सा स्पॉट नजर आ जाता है ना आम कारीगर होता है ना जिसका कोई ब्रांड नहीं होता वो उस स्पॉट को थोड़ा सा घस के उस पर ब्रश चला देता है लेकिन जिसका ब्रांड होता है ना उसको मालूम है कि कितना ही टचअप करने की कोशिश करो दाग रह जाएगा ब्रांडेड कंपनी होती है ना सुनो एशियन पेंट वाला आएगा ना चार इंची का दाग होगा लेकिन पूरी दीवार को दोबारा से रंग करेगा क्योंकि उसे अपने ब्रांड के नाम की चिंता होती है तेरे से बड़ा ब्रांड कोई दुनिया में थोड़ा पेमेंट वाले नहीं देखते नुकसान हो जाएगा तू देखेगा दीन दयालु नाम तुम्हारा नाम के लाज रहे तन्नु है लाचारो तन्नु है लाचार प्यार